Finally guys, it's 22nd of July and today it's your boy's birthday. <laughs> I can't believe I'm growing old man. Well, give it up to me. I'm growing old. Okay, if you're new to this channel, please subscribe to this channel because it's going to make my day and it's going to make me happy because today is my birthday. Wow. So from the title of this video, try not to laugh. One laugh is equal to 100 rupees. I'm going to put um, a Google form in the description. Maybe if you want to surprise me or something, you need my address. <laughs> you can surprise me, okay? Yeah, I'm going to put in the description. Yeah. And his name is John C. I can't believe I've just lost 100 rupees to you guys in the first 5 seconds of this video. <laughs> okay, let's continue. दोस्तों नशा करना तो बुरी बात है लेकिन नशा करके बीच सड़क पे कान करना उससे भी बुरी बात है क्योंकि ऐसा करने का बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है पर सस्ता नशा करने वाले नशेड़ी लोगों को ये बात समझाने का काम भैंस के आगे भी बजाने जैसा The guy is drunk, right? I think so. The guy is drunk, right? He's in heaven right now. And the dog is licking his face. Whoa. जैसा ही है आपके लिए लेकर आए ये कमाल का वीडियो जिसका हर एक पार्ट हर एक वीडियो क्लिप आपको खूब हंसाने वाले हैं Whoa, these people are really <laughs> mysterious. <laughs> I can't believe I'm laughing in this video. Right. I'm laughing at this video right here. And I'm losing money <laughs> to you guys. okay guys, let me tell you why I'm laughing. Because it's my birthday. Video के एंड तक अगर आप न हंसे तो आपका पूरा इंटरनेट डेटा वापसी हमारी तरफ से नशेड़ी लोग दूसरों के पंगों में अपनी टांग ना घुस भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता इंसान हो या जानवर जिसके बीच हाथापाई हो रही हो ये लोग घुस ही जाते हैं अब इस वीडियो को देखिए सड़क किनारे दो गाय एक दूसरे से भिड़ रही थी कि बीच में एंट्री हुई हमारे इंडियन सुपर हीरो की नशे में धोती है आदमी दोनों oh, a man who is drunk is going to separate the fight between two cows. <laughs> oh my god, I love India. <laughs> oh, let's give it up to this man. Wow. <laughs> दोनों गाय को लड़ने से रोकने लगा लेकिन सुपर हीरो का दांव उसी पर oh उल्टा पड़ गया और अब गाय ने उसे मार कर उछाल कर उसे नीचे पटक दिया बेचारे की तशरीफ ऐसे चूर चूर हो गई <laughs> कि वो वहीं बैठ गया नशे में धुत ये दो आदमी जिस तरह से लड़ रहे हैं उसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत के किसी गांव का वीडियो है क्योंकि इनका लड़ने का स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कराटे या फिर बॉक्स सिंह सीख के आए हैं लेकिन डीजे पे डांस के साथ साथ फाइटिंग ये कौन सा तरीका है भाई आखिर उन्हें एक महिला ने आकर वहाँ से भगा दिया वरना ने पता नहीं ये कब तक वहाँ पर ऐसी हवा में फाइटिंग करते रहते दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा नशे में गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है क्योंकि इंसान को खुद का ही होश नहीं रहता तो वो गाड़ी क्या चलाएगा लेकिन बात अगर हमारे देसी बेवड़े भाइयों की करें तो उनके आगे विदेशी बेवड़े भी पानी भरते नजर आते हैं अब होली का त्यौहार हो और वो पैग ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है मगर इन दो पैग मारने के बाद क्या होता है ये आप ही देख लीजिए Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Okay, I now understand why these guys were swimming. I don't want to laugh. I don't want to laugh. I don't want to lose money. I don't want to laugh. Um, they smoked something that got them high. बेवड़े भाइयों की करें तो उनके आगे विदेशी बेवड़े भी पानी भरते नजर आते हैं अब होली का त्यौहार हो और वो पैग ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है मगर इन दो पैग मारने के बाद क्या होता है ये आप ही देख लीजिए okay, What is it doing? आपने जानवरों को आईने में देख कर लड़ते हुए या गुस्सा करते हुए जरूर देखा होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने कोई और जानवर है लेकिन इन अंकल ने तो पीने के बाद उन्हें भी पीछे छोड़ दिया पहले तो ये उस आईने को जाकर धड़क गए और सामने वाले I think this man is drunk. Seriously, he's drunk. He's drunk. He saw his reflection on the mirror and is fighting <laughs> Oh इंसान से जा टकराने के लिए गुस्सा होने लगे और उससे बात करके उसे बाजू से जाने के लिए कहने लगे लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो सुबह तक ऐसे ही करते रहेंगे तब भी वो कहीं नहीं जाने वाला भाई साहब आईने में खुद को ही देख कर खुद को ही रास्ता दे रहे थे और सोच रहे हैं रास्ता देने के बावजूद भी ये आदमी ये जा क्यों नहीं रहा है लेकिन उसे अपनी बात न मानते हुए देख ये उस पर गुस्सा हो गए और उसे धक्का देने लग गए अब अगर सुबह उन्हें कोई ये वीडियो दिखाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा पर वो भी सोच रहा होगा इतने तैरने के बावजूद भी वो आगे क्यों नहीं This is embarrassing. This is so bad. He's drunk and he's swimming on the floor. Wow. जा पा रहा है इंसान सबसे ज्यादा बहादुरी वाला काम शराब के नशे में ही करता है जिसका <laughs> okay i'm not going to explain this video to you guys you guys to figure out why i'm laughing video में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस आर्टिस्ट ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है और इसने थोड़ी भी पी रखी है और ये सब मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उस छोटे कार्टून ने इस नशे में धुत आदमी को अपने कंधों पे उठाए रखा है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऐसा करके भी ये लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं ये वीडियो देखने में सच में बहुत ज्यादा फनी है इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है अंति है मगर इसने शराब पीने के बाद क्या कुछ नहीं किया <laughs> पूरा देश जानता है वो भी Okay guys, oh my god, <laughs> I'm losing so much money. <laughs> okay, I'll see you guys later, okay? Make sure you subscribe.